हाँ तो फिर हम आज आपको बताने वाले हैं कि हम ड्रोन कैमरा ले आए हैं देखिए आप बहुत ये है इसको डिवीज़न ये रिमोट कंट्रोल है इसका अंदर हम खोल रहे हैं इसको ओपन कर रहे हैं ये विज़न पल्टी में देखते हैं हम ओ वाइट अब देखते हैं अंदर कौन सा है ये स्किनर है स्किनर साइड में शेर समीर खोलो इधर खुलेगा यार इधर से इधर से इधर से इधर से खुलेगा ऐसे वाह अरे यार उल्टा कर दिया रुको रुको रुको रुको चार दो ये इसका हेड अप तक चार्जिंग करने लगी वाह सो फैंटास्टिक ये है रिमोट कंट्रोल ये बैटरी वो ये इसकी सेफ्टी के लिए ट्रिपंखी में लगती है और ये ट्रॉन और ये एक्स्ट्रा टूल्स टूल्स हैं चलो आप फ्रेंड्स हम धीरे बता रहे हैं कैमरा है चलो ठीक ओके इसको मैं कंट्रोल के बारे में बदलाना होगा ये चार्जिंग के बारे में चलो तो वहाँ देते हैं ठीक तो हम चलो इसको तो अरे आराम आराम से आराम आराम उठना जाए से ये विजन डॉन वाह सो स्वीट ओहो यहाँ पर होगा फिर कैमरा और जो इसका यहाँ पर है यहाँ पर लगेगी बैटरी जो हम आपको बताएंगे आगे ठीक कर देते हैं इधर साइड से कैमरा ये रिमोट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल बहुत ही शानदार ऑन ऑफ स्विच आगे अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे ये इसका एंटीना है इसको अब लगाएंगे ये कैमरा है ये ये फिट हो गया ऑन ऑफ स्विच हाँ भाई ऑन का सब हमको इसको कसना है कैसे इसका ये है लगता ये और टूल देखिए शायद ये ले इसके काफ़ी हो गया था काफ़ी हो गया ये यहाँ पर लगेगा यहाँ पर नट कसी समीर जाती है पता नहीं कहाँ सारे टूटी लिया ये क्या सिस्टम है हमें यस चलो ठीक ये हो गया हमारा कंप्लीट हम इसमें लगाएंगे बैटरी यहाँ पर लगेगी बैटरी लगाओ समझ बड़े तार देना ये लग गई यहाँ पर दो वायर दिए हैं यहाँ पर लग गई और यहाँ पर अच्छा, अंदर वो भी है घुसाने के अंदर इसमें ये हो गया फिर तमाम अब हम इसके कैमरा के बारे कैमरा के बारे इसका स्विच ये रहा यहाँ पर ये स्विच है ऑन करते हैं देखते हैं क्या होता है वाह शिट लाइट चालू हो गई ये सब मस्त तो ये समझो ये उड़ेगा जब तो क्या ओहो चलो ये लग रहा है कैमरे का वायर है इसको लगाएंगे हम वायर बहुत छोटे छोटे दिए हाँ यार चलो ठीक ये है पंखे की सेफ्टी के लिए जिससे क्या कहीं भी अपन से कंट्रोल नहीं हुआ तो हम से कुछ टकरा गया दीवार में भी तो कोई नुकसान नहीं होगा ये भी हो गया complete local quality best quality दे दे दो मेरे पास दो मेरे पास चलते आप यहाँ पर इसकी बटन दिए मैं लगा दूँगा चलो ठीक है उधर से लगा ये एक बेट में लगा रहा हूँ एक बेट समीर लगा सही है एक बेट समीर लगा रहा हूँ तो- हो गया बस अब हम देखते हैं क्या बटन भी बहुत प्रिय है ये